ये है हमारा एम का सीरीज और इसमें हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एम है ये और इसके भी फोर टू फाइव लेक्चर्स होंगे देखते हैं कितने लेक्चर्स बन पाएंगे या कितने एम हो पाएंगे तो कमेंट करते रहिए सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करते रहिए शेयर करते रहिए तो स्टार्ट करते हैं ठीक है और हाँ अभी इसमें मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये थ्योरी वाला है न्यूमेरिकल वाला है मिक्स क्वेश्चन आएंगे क्योंकि रिलेटिविटी में बहुत सारे फॉर्मूले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं तो कैलकुलेटर जब भी रिलेटिविटी का आएगा एम तो प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ करिए साथ में रखिए कौन से क्यू में ज़रूरत पड़ जाए कैलकुलेटर की नहीं पता है चलिए तो स्टार्ट करते हैं so first question is Galilean transformation hold for all velocity. True or false? Time starts now. Easy uh, question है uh, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन किस वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है सभी वेलोसिटी के लिए ट्रू और फॉल्स बताना है और आपके ऑप्शंस देख के मैं समझ गई हूँ मैक्सिमम सबको ही पता था ये फॉल्स ऑप्शन है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सिर्फ लो वेलोसिटी पे एप्लीकेबल होती है ऑल वेलोसिटी पे एप्लीकेबल नहीं होती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं next question is ether is dash medium isolates all pervading both air and on earth so time starts now uh, ये क्वेश्चन जो है आपका टेस्ट में भी आया था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको गलत भी किया है तो आज आपको इसका सही आंसर पता लग जाएगा yes ether is all pervading medium मतलब क्या होता है चारों तरफ फैला हुआ है मैंने बताया अभी इथर तो स्पेस में ऑक्यूपाइड है हर जगह है तो ऑल प्रिवेंडिंग इसका ऑप्शन है ना तो ये आइसोलेटेड है आइसोलेटेड और प्रिवेंडिंग तो नहीं हो सकता दोनों ऑप्शन करेक्ट है और एयर भी नहीं है अर्थ पर आइसोलेटेड नहीं है बोथ नहीं है एयर ऑन अर्थ भी नहीं है तो all pervading is a correct option तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं So next question is Michelson-Morley experiment is based on phenomena interference, diffraction, polarization and dispersion. So time starts now. तो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया गया या उसमें कौन सा फिनोमिना होता है इस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत होते हैं बन जाते हैं तो yes correct option is interference और इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस या फ्रिंजशिप फिर बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रेंडशिप मिलना चाहिए बट वो नहीं मिलता है ठीक है तो ये ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट चलते हैं so next question is which statement is true velocity is invariant and acceleration is invariant under Galilean transformation velocity is invariant and acceleration is variant under Galilean transformation velocity is variant and acceleration is invariant under Galilean transformation velocity is variant and acceleration is variant under Galilean transformation. So time starts now. अगर आपको पता है कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है तो यस आप इसका करेक्ट ऑप्शन देंगे और इसका करेक्ट आंसर है yes C option velocity is variant and acceleration is invariant under Galilean transformation तो हम ये प्रूव भी करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं in the case of v is very very less than c Lorentz transformation is same as Einstein transformation Galilean transformation Maxwell transformation Planck transformation तो ऑप्शंस हैं पता लग गए हैं टाइम स्टार्ट हो चुका है और मुझे पता है इसका सही आंसर आना भी शुरू हो गया होगा सब इजी क्वेश्चन है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेम किसके जैसा है अगर वी लेस देन सी है very very less than c hai yes b option is the correct option Kalyan transformation तो v is very very less than c पर Laurent transformation reduces into Gallian transformation तभी हम कहते हैं कि Laurent transformation all velocity पे applicable है जबकि Gallian transformation सिर्फ low velocity पे applicable है चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Laurent transformation are based on the principle of consistency of the velocity of light true or false so time start now और टाइम स्टार्ट हो गया है साथ में ऑप्शंस भी आने शुरू हो गए होंगे क्योंकि आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स में डिसाइड करना है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को प्रूव करता है कि नहीं इसी बात को यूज़ करके तो किया था तो yes true Einstein second postulate को जो था वो यही था कि कंसिस्टी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इंडिपेंडेंट है सोर्स और ऑब्जेक्ट के मोशन के रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करती है कंसिस्टेंट होती है कांस्टेंट होती है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं Next question is which of the following were one of the conclusion of Michaels and Morley experiment? All laws of physics remain invariant in, in all inertial frame. Light propagate with different speed in different direction. Ether has no observable property and the velocity of light in free space is constant. So time starts. तो कंक्लूजन्स तो दो तीन थे लेकिन जो मेन कंक्लूजन आया था वो ether has no observable property आया था ईथर डिटेक्ट नहीं हो पाया था ये पता लगा था ठीक है माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में और उसके बाद फिर कि लाइट जो है कांस्टेंट यूज़ करनी है ये भी आया था बट उससे पहले आइंस्टाइन के पॉस्टुलेट्स भी आ गए थे ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है next question is The device used in Michelson model experiment was telescope, plane grating, interferometer, prism. हाँ ये थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ टर्म्स ऐसी यूज लग रही होंगी कि हाँ ये भी यूज होता है ये भी यूज होता है बट मेनली क्या डिवाइस यूज होती है माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में सी ऑप्शन करेक्ट है इंटरफेरोमीटर तो interferometer are measuring the interference property of light wave it gives very accurate and precise measurement it is due to this purpose that it was used in Michelson model experiments so as able to measure friendship. shift. तो इससे हम shift friendship measure करना चाह रहे थे that occur when light propagate in different direction. तो interferometer use होता है टेलीस्कोप तो ऑब्जर्व करने के लिए था बट वो माइकलसन मॉडली एक्सपेरिमेंट की डिवाइस नहीं थी ठीक है तो नेक्स्ट है question In Lorentzian uh, relativity, if two events are simultaneous for one observer, they will simultaneous for all other observer as well. True or false. Time starts now. तो अगर आपने रिलेटिविटी अच्छे से पढ़ी है और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे रिलेटिविटी के वो भी अच्छे से किए हैं तो ये वाला आपका ऑप्शन सही आ जाएगा इट इज़ फॉल्स ऑप्शन अगर एक फ्रेम में इवेंट साइमल्टेनियस है दूसरे फ्रेम में ज़रूरी नहीं है कि वो साइमल्टेनियस होगा ठीक है हमने प्रूव भी किया था चलिए तो next question how much shift was expected in Michelson Morley experiment 0.01 0.02 0.03 and 0.04 uh, वैसे तो देखा जाए ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बट ये याद ही हो जाता है करते करते माइकलसन मॉले एक्सपेरिमेंट में तो यस आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता होगा और आप सही आंसर कर रहे होंगे डी ऑप्शन करेक्ट है 0.04 शिफ्ट हमें एक्सपेरिमेंट मिलना चाहिए ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था बट हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ इतना friendship next question is the fringe of equal inclination produce by Michelson interferometer are called EQ inclination fringes, Michelson fringes, Hadinler fringes और मॉडली फ्रिंजेस Time starts now. तो जो फ्रिंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट में या माइकलसन इंटरफेरोमीटर में उनको क्या बोलते हैं जो इक्वल इंक्लाइनेशन पे होती हैं ठीक है इन फ्रिंजेस को बोलते हैं handlebar फ्रिंजेस ये कोसेंट्रिक सर्कल जैसे न्यूटन स्ट्रिंग में सर्कल दिखाई देता है उसी तरीके से ये सर्कुलर फ्रिंजेस होती हैं तो एक्सपेरिमेंट भी है वर्चुअल लैब में आप जाके वहाँ पे उसको परफॉर्म कर सकते हैं देख सकते हैं माइकलसन इंफर इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट है वर्चुअल लैब में तो वहाँ आप देखेंगे सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देती हैं हेडनर फ्रिंजेस बोलते हैं उनको चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं when a movable mirror of Michelson interferometer is shifted through 0.0589 mm. 200 fringes cross the field. What is the wavelength of light? 5890 angstrom, 5245 angstrom, 4965 angstrom, 6894 angstrom. थोड़ा सा इसके लिए टाइम दे देती हूँ कैलकुलेशन करने के लिए वैसे मुझे पता है अभी आपको इसका फॉर्मूला भी नहीं पता है तो जो भी आ रहे हैं वो गैसेज ही आ रहे होंगे ठीक है और टाइम स्टार्ट कर देते हैं फिर उसके बाद मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे थ्योरी में नहीं कराया था क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अगर आता है तो उसमें नहीं आता है ये बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है तो ए ऑप्शन करेक्ट है 5898 90 एंगस्ट्रॉम और करने का तरीका ये है देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये डी दिया है आपका और इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो फाइव या ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सी लिख लेते हैं zero point zero five eight nine into ten to power minus three metre M M को जब मीटर में चेंज करेंगे ये एन दिया है तो लैमडा इक्वल टू होता है वेवलेंथ पूछा है क्योंकि लैमडा इक्वल टू होता है टू डी अपॉन एन तो two into zero point zero five eight nine into ten to power minus three upon two hundred उसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा ए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं next question is when a thin plate of refractive index 1.5 is placed in path of one interfering beam of Michelson interferometer. A shift of 30 fringes is observed. If the thickness of the plate is 0.018 mm, the wavelength of used light is options are 4000 angstrom, 5000 angstrom, 6000 angstrom and 7000 angstrom. तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है ये भी नहीं कराया था बट जब कोई थिन ग्लास प्लेट इंसर्ट करते हैं किसी इंटरफेयरिंग बीम में तो पार्ट डिफरेंस कितना क्रिएट होता है ये आप इंटरफेरेंस में ट्वेल्थ में पढ़कर आए हुए हैं तो वो फॉर्मूला यूज होना है यहाँ पर तो क्या क्या गिवन है म्यू गिवन है सॉल्व करिए फ्रिंजेस एन गिवन है थिकनेस प्लेट की टी गिवन है और क्वेश्चन में लामडा पूछा है ठीक है एमएम को आप यहाँ पे मीटर में भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1.8 point eight into ten to power minus five metre तो टाइम स्टार्ट कर रही हूँ टाइम स्टार्ट हो चुका है सॉल्व करिए उसके आंसर बताने के बाद मैं आपको बता दूंगी इसका सोल्यूशन तो यस yes, इसका करेक्ट ऑप्शन है C option six thousand angstrom और फॉर्मूला यूज करते हैं जब कोई थिन ग्लास प्लेट हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है two mu minus one T ठीक है और पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम कंडीशन के लिए किसके इक्वल होता है एन लैमडा ये पार्ट डिफरेंस है two mu T two minus one T equal to N lambda तो यहाँ वैल्यूज रखिए और इसको सॉल्व करिए तो lambda equal to six thousand angstrom आ जाएगा तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्स ये जो फिगर दिया है आपको इसमें यहाँ पे ये एक्स क्या है silvered mirror thin sheet semi silvered mirror और फ्लोरोसेंट स्क्रीन तो अगर आपने माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे ये जो एक्स है इसका क्या रोल है और यहाँ पे क्या काम कर रहा है ये सोर्स है ये कॉन्वेक्स लेंस है मिरर वन और एम टू है एक डिटेक्टर है जिसमें हमने टेलीस्कोप जो फिट कर रखा था और एक्स क्या है यस ये option is a correct semi silvered mirror तो एक्स जो है सेमी सिल्वर्ड मिरर है और ये क्या काम करता है लाइट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है रिफ्लेक्टेड बीम और ट्रांसमिटेड बीम से जो लाइट इस पे सोर्स से इंसिडेंट होती है वो टू पार्ट्स में मूव हो जाती है एक मिरर एम वन में और एम टू में तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं चलिए तो एंड पे आ गए हैं हम आज की वीडियो में और आपने काफ़ी अच्छा किया सब लोगों ने कुछ लोगों को भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है प्रैक्टिस करती रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यहाँ पे मैंने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और माइकलसन तक के नुमेरिकल्स रखे थे नेक्स्ट में ऐसे ही हम जो है पूरा यूनिट का एक साथ नहीं रख रहे हैं टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं जो पीछे रहते जाएंगे और मुझे मिलेंगे वो भी मैं इंक्लूड करूंगी but two two three topics हम लेके ही चल रहे हैं जो वीडियोज हैं इसमें पूरा सिलेबस एक साथ से नहीं रख रहे रिलेटिविटी में पार्ट्स में रख रहे हैं और आपने सबने अच्छा किया अच्छा रहा आज का सेशन भी प्रैक्टिस करते रहिए thank you have a nice day bye